Mae'r cwmni wedi bod yn rhedeg ers tua 60 monad. Dwi wedi bod yma ers 13 blwyddyn o'n. A dwi wedi bod yn helpu allan ar ôl gyda'r nosa, ar ôl ysgol, a wedyn dwi brif ysgol, wedyn eisiau nôl i weithio allan o'n amser nhw wedyn. Dyn ni'n prynu a gwerthu uh, cimoch a crancod gan sgotwyr yn lleol a dyn ni'n dod nhw i fewn a sortio nhw allan a cadw nhw i fewn yma a dyn ni'n symud nhw a gwerthu nhw um, abroad i uh, Ffrainc a Sbaen a Hong Kong, bob math o lyfydd, jyst a, draws y byd i fod yn amser felly. Mae'n mynd allan, uh, a mynd rownd i botia fo. Dwi'n meddwl bod o'n sgota a 4 i 5 cant o botia. Mae'n codi nhw fyny efo'i holar o gwylod checio nhw, neisio bod na, os mae yna rhywbeth anyn nhw, mae'n mesur nhw, neisio bod nhw'n seis, cadw heina, bandio nhw, lobsters mewn ffordd, crancods yn neud un peth, to, uh, nipio nhw, cadw heina mewn box, a wedyn roed abwyd yn ôl yn y pot, a wedyn gillio nhw'n ôl lawr y gwlad y môr, a wedyn mynd rownd, rownd i cewill i gyd, rownd, rownd lle bynnag maen nhw wedi cael eu plotio rownd y lle. Weithiau mewn un lift o 8, 8 pot, neithio, neithio gael 5 lobster, eich neithio gael 10 lobster, mae'n dibynnu os mae'n sgota'n dda. Felly gyda un bob pot, felly gyda un bob tri pot. Mae jyst yn dibynnu ar sy'n mae'n sgwrs ar y bryd. A wedyn dod yn ôl i fewn a fi mynd yna a cyfarfod o'n siŵr a dod nhw i ni a dod nhw sydd i tancio yma. Mae y Welsh Assembly newydd o dallan efo yr regulation newydd ar y seis. Lee'n dweud heddiw bod yn colli tua one third o'i gacho bob wsnos wan, achos bod yn talu cyn gymaint yn ôl. Fydd bod wedi talu nôl heddiw, lle mae'n chwech mis amser, fydd yn dal ar un un, a fydd i tyfu i seis iawn. So mae'n gael fwy amser i fyw, fwy amser i bridio mwy. So mae'n mae lot gwell i ni, achos mae'n cadw, cadw pethau dal ar gwylod y môr, de, wedyn ni'n siŵr bod yna dal cymwch yna i bob i ddal, de. So yn y dyfodol i pobl fatha fi, mewn ffordd. <coughs> so mae'n dal gwaith i fi, mewn ffordd. De. A na gweld y fan yn dreifio off i ddilifrio nhw mewn ffordd, wel, fatha, ti'n meddwl, ti'n gael sense of achievement, ti'n meddwl, achos bod chdi di actually edrych ar ôl yn di pacyn yn eisiau bod dim yn iawn, a wedyn pan ti'n gael feedback ar diwedd y dydd a dau ddyn wedyn, a mae pob yn dweud, o, dim yn berffaith, pethau di cyflwyr o lobsters di troi fyny yn berffaith, wedyn ti'n teimlo fatha, ie, yeah, ideal, hwnna werth o.